kgato ya lefatshe boleo pinagare ya matshelo a rona kwakwallo ya dipelo phaphallo ya melomo ruri botshelo bo re goga ka ditomo motswedi wa puo ya motho nakedi phegelo ya letsatsi le tolaganngwa ke ngwedi megatana e le dinaledi thromo ya lefatshe le kiba jaaka motshe re a kgwakgwaetsaga a mmaaruri re ba ditšhaba lerole la dikgoko mathong a rona ke mmaba ditadi di a ratha ka diphatolaka makoba re nna ga ke a tsoga pelo yaka ya ngomoga jaaka sebatana mo lesong ya bata go suthoga ya rutha ka ke bona tathego e padile mo diphateng tsa tšhaba ya gago re nna fa re teng ke a sitega go bona re pholetha fela re ntse re gwagwa ke mathoko a tutela re kabegile re tshwana fela le nonyane ya bosego mamanthwane ao go motshegare bosegong ja yone go thata jalo ba ga gona nako ya bommamoleyane re re tsamaya fela ka metwane e sethafetse ke nkgwane re kgabaganya melolwane ya tshiamo ka mapela le dithamo tse di telele hela tsala ya me o ikelesedi gatwe lebala la diphala le itswe ke motsumi tlhapi e bonwa ke ntsu bona o seka wa boka mme wa tlhoka moduduetsi togo e go phuphamise jaaka poo ya mopalo kgetsi ya tsie o itsise monna wa modimo ke lefika ga tsewe ke metsi o tshwara thebe ka la molema segai ka la moja ga se tshupa ga a je mabele jalong a re boe re laletse modimo matshelong a rona a re re kope kagiso re ikwatlae mekwata ya rona e pale ka meretwa re thato ya lefatshe boleo binagare matshelo